E ci siamo visti finalmente. Sì, eh, sì perché è un po' che ci conosciamo, però non ci siamo mai incontrati ufficialmente così. Non so come si dice. Tantissime chiavi, questo è per eh, cassetta, questo è per cancello, questo è per cancello dentro, e tantissime chiavi. Poi soprattutto è difficile non... Cioè, il punto è che non si trovano le regole per fare domanda per un visto. Ecco qua. Ciao! Ciao! <laughs> Ciao a tutti ragazzi, sono con... Enrico ha ah, sfocato! Enrico sfocato, bene! Yeah. Come è sfocato? Prima era un po' sfocato. Adesso a poco? Adesso sì. Io non vedo. <laughs> tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video oggi con Enrico Stero, yeah! yeah! Oggi sono venuto a trovare Enrico e cosa siamo qui a fare oggi? A divertirci, a mangiare bene, no no no no Allora, chiacchierare Sì Delle cose, della nostra vita, della nostra in Giappone, vita, in Italia Sì, forse? sì, sì Oggi iniziamo con... con cosa iniziamo? Abbiamo dei video oggi in programma eh sì. Vabbè, innanzitutto, per chi non conosce Eriko, immagino che molti, no, molti di voi la conoscono, però molti di voi vogliono conoscere chi è Eriko. Piacere. Piacere Eriko. Mi <laughs> chiamo Eriko, sono giapponese, sono di Nagasaki. Nagasaki. Nagasaki desu. Mm, mm, Nagasaki Champon. Champon! Champon. <laughs> Cibo di Nagasaki. Sì. E... Eh, perché adesso siamo in Italia e ci siamo visti finalmente. Sì, eh, sì perché è un po' che ci conosciamo però non ci siamo mai incontrati ufficialmente così. Io di solito insegno qui, giapponese. Sì. Questa è la scuola di elicottero, quindi eh, posso dire dove eh, siamo? Uh, siamo Padova. a Padova, la scuola si chiama Oltrelingua. Oltrelingua, quindi se volete fare lezioni con Erico potete andare a Padova e Oltrelingua. No, grazie che sei venuto fino a eh, qua. Yeah. <laughs> Tre ore. Tre ore. <laughs> No, io ero convinto fosse più vicino, però, <laughs> però vabbè, mi ha fatto piacere, poi mi piace Padova, no. quindi sì, sì, sì. So, so. quindi normalmente insegno qui giapponese, però mhm. qualche volta, siccome ho studiato la musica, faccio sì. anche concerti in giro e mhm. ultimamente sto facendo video su YouTube. È vero, è vero, sì, ma <laughs> infatti ha fatto anche lei il video dell'Obento. Ah, so, ah, è ah, vero. so, te... ah no, ha fatto gli onigiri, onigiri. Obento Madea Devo fare ancora. Sì. Sì, se lo fai meglio no, di lo comico, poi è un problema. No, comico è più brava sicuramente. No, comico sicuramente no. Davvero? Eh, fai così schifo anche te. Dai, te kaite te ogni. Ah, sarebbe stato di lungo te. <laughs> L'ho scritto io, dai. Ah, sì? Ah, sì. No, comunque sì, ho visto tanti video di Seba e sì, volevo... Cioè, sono molto contenta di essere qui con te. Ehi, ehi. ehi. e cosa... come mai sei venuta in Italia? Perché adesso sono dieci anni che vivi qui. Sì, ormai è passata dieci anni da quando sono venuta in Italia, eh, sì, all'inizio. Praticamente abbiamo fatto uno scambio io e te. Io sono andata in Giappone e tu sei Fale. Ah, venuta in Italia. No, perché quando ero in Giappone studiavo già la musica classica, ah, pianoforte sì? e canto lirico. Ma tutti i giapponesi studiano pianoforte. <laughs> cioè, almeno uno sì. su tre, tre eh. giapponesi su cinque. O sanno... violino. Sì, o violino, sì. Poi ho voluto venire in Italia a, come si dice, approfondire, approfondire. lo studio, sì. soprattutto canto lirico perché mm. l'opera è per me Italia, sì. quindi per questo sono venuta in Italia all'inizio, mm -hmm. poi mi sono diplomata al conservatorio ah. di Padova e poi ho cominciato a lavorare come insegnante di giapponese e poi fare anche concerti qualche volta, sì, però non faccio... Lirica o concerti mm, pop? Pop. Oh, l'ho vista ah. cantare Rossana, se non l'avete vista cantare Rossana, Rossana un pezzettino. Sì, sì, sì, sì. No, no, però di solito canto in giapponese, ah, sì? però siccome <laughs> Rossana è il mio eh fumetto preferito, ah, allora sì? ho imparato la sigla di Rossana, ma ah. solo quella. Ah, ok, ok. Sì, in giapponese ho visto che hai cantato con Totoro. Ah, con so, la so, so. L'ho incontrata anch'io quella sera. Sì, perché abbiamo fatto uno show per beneficenza, una sfilata di moda. Davvero? E c'era lei e anche sua figlia. Ah, c'era anche la figlia, vero? Sì, sì, eh, sì, Yuyu. Sì, sì, eh sì, allora state molto ah. gentili. Totoro. <laughs> <laughs> Totoro. Eh, questo, vabbè, eh, niente. È così, quindi la musica, per musica, per musica sono venuta sì. in Italia, però sinceramente non me l'aspettavo che quando sono arrivata in Italia ho visto tantissime manifestazioni che riguardano la cultura giapponese. Sì, sì, eh, c'è un po' il boom in questi sì, anni. Sì, poi ci sono fatto. tanti ragazzi, tante persone che fanno cosplay o non so, giocano ai videogiochi giapponesi, fumetti, mm. manga, anime. Sushi ovunque. Sushi ovunque, <laughs> quindi... c'è più sushi qui che in Giappone. Sì, cioè io sono sono venuta in Italia per imparare la musica italiana ma alla fine io sto facendo musica giapponese in Italia perché mi chiedono la musica giapponese eh, beh, io, io, sono, io, canto quasi sempre in giapponese perché in Italia? no, beh, io canto su faccio, insomma, faccio le mie canzoni e così ma canto praticamente proprio in giapponese perché a parte è più facile secondo me cantare in giapponese che in, che? Che in italiano ah sì? Mm, secondo me sì, è molto facile anche scrivere le parole perché mm. è tutto a ah, sillabe ah, ah, ah, ah, quindi è molto È vero. Eh, sì. E non ci sono problemi di pronuncia come magari potrei avere in inglese mm. o in, ita in italiano posso fare <laughs> Eh sì. sì, quindi sì. Poi adesso ultimamente non c'entra tanto la musica con la musica, però mm. faccio i video in cui parlo della cultura giapponese, a volte mm. mm, mm. parlo sì, cose sì. personali, così la mia vita in Italia è così. Ma è <laughs> stato difficile ambientarti qui? Cos'è stata la cosa più difficile? Ormai no, cioè nel Ormai senso... anni. Sì, mi trovo bene in Italia, mm. poi sempre io ho detto anche se è passato dieci anni, sempre questo periodo che sono in Italia, mi mm. trovo bene e mi piace vivere in Italia, mm. però sì, ovviamente è tutto diverso. Eh, sì. Cioè, in realtà dietro questa telecamera c'è Duomo. Sì, è eh, vero, siamo davanti al... Adesso vi, vi, vi faccio vedere perché cioè, questo, questo panorama in Giappone non esiste, quindi no. basta essere lì in mezzo alla città, mm vedi tutte le cose diverse. Sì, sì, sì. Questa mi piace perché, è oh, città occidentale, sì. però... poi è super antico. Viverci Parlarci è difficile, comunque mm. prima, la prima cosa è la lingua. Sì, vabbè, la lingua sicuramente Io è difficile sapevo. l'italiano. Sì, certo. <laughs> certo. I verbi, sopra le coniugazioni saranno eh, difficili. Sì. Poi gli articoli. Gli articoli, ah sì è vero, ogni... Ma, eh... Singolare, plurale, femminile, maschile, io faccio tutto a caso. Ok, poi facciamo il video in cui ti chiedo i trapassati remoti dei vari verbi. Conobbi, sì, eh, oh, brava, brava, brava. Andai. Eh, poi mi puoi chiedere a me in giapponese. Ah. Tanto è facile. C'è una forma in giapponese. Ikimashita. Ikimashita finisce. Oh, sì, la lingua, poi tante cose che non capivo come funzionano per esempio abitavo in centro sì. e poi ho affittato un appartamentino piccolo mm poi mm, mm. non so le bolle come si dice bollette, bollette sì. di gas, gas cioè io per esempio dopo un mese, solo un mese, mi è arrivato più di 150 euro di ah eh, non ho fatto niente però la padrona mi ha spiegato che ah, quello è non so stimolato del passato eccetera eccetera quindi la prossima volta pagherai meno cioè, ah, non okay. capisco questa cosa come eh. calcolano uh, cioè, so. anche se sono le cose piccole però per me è, eh, se è diverso poi specie se mi spiegano in una lingua diversa mm, eh, non capivo no, sì. nulla no in Giappone devo dire che sono super regolari sì. con le bollette se non le paghi le paghi il mese dopo poi comunque paghi solo quello che hai consumato esatto, esatto, ogni esatto, mese, cioè esatto, non perché in esatto. passato, non so, c'è stato non so, qualcosa in più, allora devo pagare adesso anch'io, poi prossima volta paghi meno, cioè non capisco questa ah, cosa. Ah, perché tu hai detto, ah, io non lo so, ma perché anche io in effetti sono un italiano che sono dieci anni quasi che non vive in, in Italia, quindi ah. adesso che sto vivendo per un paio di mesi vicino a Milano, faccio fatica anch'io a capire delle eh, cose, sì. cioè non... Per esempio, l'acqua calda, come funziona? Cioè non è così intuitivo come in, mm. in Giappone metti i gradi, esce l'acqua calda e sei a posto. Sì. Qua No, <laughs> no, non lo sapevo, aprire un rubinetto da una parte e girare una manovella dall'altra. Oh. No. Anche con le chiavi io faccio fatica, a volte mm. mi okay. chiudo dentro e non riesco più a uscire dal bagno. Come? Ah, perché sono dure? Sì, poi, cioè, io non so, quando ero università, sì. studentessa, mm. avevo un appartamentino per studenti, ma avevo la chiave con la carta, sì. come si dice? Eh, Kadoki. Cado Kadoki. Sì, poi faceva P e si apriva, P e chiudeva. Ah, Invece qua... Non so come si dice. Tantissime chiavi, questa è per eh, cassetta, questa è per cancello, questo è un cancello dentro, e tantissime chiavi. Poi soprattutto è difficile, non so perché, non basta chiudere una volta, cioè in Giappone chiudi eh, e basta. Invece Forse cioè, due o tre volte. Sì, sì, due, eh, perché, ma sai perché? Perché tanti edifici e tante porte ovviamente di questi edifici sono in Italia sono proprio vecchi. In Giappone dovete capire che comunque la maggior parte delle case in, ogni 20-30 anni le demoliscono e le fanno nuove, non la maggior parte, perché comunque anche il costo di affittare, cioè se tu prendi una casa di 30 anni fa e l'affitti adesso, ti costa niente in Giappone, non le possono neanche affittare, eh, sì. perché proprio cala il prezzo delle case sì, dopo un po'. Puoi fare renew e recycling, cioè fanno ogni tanto adesso rinnovamenti, però non così tanto. Mm. I mm, giapponesi vogliono stare in una casa nuova. Nuova, solito. moderna, sì. sì. Dove non ci sono stati suicidi. <laughs> Però ci sono i jikoken. Ah, eh, Yeah, yeah. Il Cincobuken sono le case in cui è successo qualcosa, qualcosa in passato, però, però, le vendono, li puoi affittare. Per esempio una cosa che magari avrei avuto problemi a capire, è convalidare. Hai capito subito come si fa, che cos'è? No, per fortuna questa cosa c'era scritto anche nel libro di guida. Ah quindi state attenti che non basta comprare il biglietto ma bisogna fare z Convalidare eh, no, Oppure scrivere la data Puoi anche scrivere sì Davvero? Sì sì, sì Cosa non sapevo ah, eh, eh vedi Ogni giorno si scopre qualcosa in più Poi un'altra cosa interessante Le poste tipo Te per avere la tessera quanto ci hanno messo per darti la carta Cioè Zairiucado Non so come si chiama la carta di dentro All'inizio tantissimo Adesso ho migliorato un po' Dopo forse 4 mesi mi arriva eh. Se rinnovo Però una volta Cioè una mia amica giapponese. Per fortuna nel mio caso è arrivato abbastanza in tempo. In tempo, però la mia amica ha fatto la richiesta sì. e poi di solito con motivo di studente permesso di soggiorno dura un anno. Sì. Però la carta è arrivata dopo un oh, anno, eh. quindi cioè quando è arrivata la carta eh. fisica è, eh. è scaduta. No, ma infatti perché... No, ma questa è una cosa divertente perché anche il mio amico giapponese è dovuto andare in, alle poste per spedire un pacco in questura. Sì, sì. Ma non potevi portarlo in questura direttamente? No, bisogna no? spedire a Roma, penso. Ah, lo spediscono a Roma? Ah, ok, so. questo non abbiamo capito. E mi ha detto che ci vogliono, cioè tipo tra tre mesi, lui adesso che cos'è? Adesso è gennaio, in aprile deve andare in questura a fare poi la domanda vera e propria. e dopo sei mesi da quando è andato in questura gli danno questa... E anche lì tessera. dipende chi trovi, nel ah, senso sì? se manca qualche documento che porti, però se trovi uno gentile mm. ti dice ah va bene lo stesso, sì. invece se trovi uno molto severo, mm. ah devi tornare. Ah sì? Mm, ma anche fare domanda dal Giappone, proprio il consolato, cioè l'ambasciata italiana sono Molto. molto. Mi ha detto che c'è una donna che lavora lì che è veramente... La, la, famosa! Che... Sì, famosa! C'è una donna che lavora in ambasciata che se sta guardando il video speriamo di no, che la odiano tutti, cioè ci sono un sacco di blog e post su Però dicono che lei fa apposta così, così i giapponesi devono capire che in Italia non funzionerebbe così facile come in Giappone. Però alla fine, cioè in Giappone seguono le regole, cioè il punto è che non si trovano le regole per fare domanda per un visto, cioè le devi proprio cercare sì. e andare nei blog dei giapponesi a cercare come fare. Un amico giapponese era disperato perché non eh. sapeva e non sai se ti arriva o non ti arriva. Ah sì, poi ognuno dice cose persone diverse quindi non eh, no, sai no. chi crede infatti cioè spesso quando sento parlare di Giappone tanti anche sui social piuttosto che su YouTube dicono tanto che il Giappone la burocrazia è veramente una Mm, è veramente, insomma, è pesante la burocrazia in Giappone. Sì. Però io preferisco il modo giapponese perché almeno ci sono delle regole. Sì, poi tu, se segui, ok. Se segui ti danno il visto e ti danno tutto. In Italia no. Non si sa mai. Per esempio, se sei fortunato sì, ma magari no. In Italia hai avuto problemi a fare amici italiani, a conoscere italiani? Sì, sì, perché uh, al conservatorio sì c'erano gli studenti italiani però i corsi che seguivo io spesso era mh, mm, tipo io e la maestra di canto Ah, quindi, quindi non c'erano altri studenti? Mm, c'erano qualche studente che assisteva alla lezione, però non era tipo come classroom, aula, dove ci sono mm -hmm. gli mm-hmm. studenti. Cioè dopo gli anni c'erano per esempio la lezione di storia, lezione di, come si dice, letteratura, allora dovevamo seguire tutti quanti, mm. Mm-hmm. quindi eravamo, non so, 30... Ma in italiano hai fatto tutte queste lezioni o in inglese? <laughs> In italiano. In italiano? E eh, non capivo niente. Ta -ta. <laughs> no, però alla fine ho passato non so perché perché io sempre sorridevo uh -huh. elezione orale ah, <laughs> sì, sì, sì, ah, no, no, sì, sì, così è passato. Ah, sì? No, no, in realtà ho studiato abbastanza, Beh, però immagino. ho fatto tanta fatica. Poi sì, ho fatto anche fatica per trovare infatti l'amicizia, perché essendo straniera che non parlava ancora bene l'italiano, in più le lezioni sono quasi cioè, singole, nel senso sì, io sì, e maestra, io e maestro, quindi c'era poca occasione in cui posso provare a parlare, trovare gli amici, mm -hmm. quindi in mm. realtà ci conosciamo di persona spesso, cioè nel senso di faccia, allora eh. usciamo insieme eh, a bere, sì. mangiare qualcosa in più. Mm, È stato in realtà no, io in Giappone ovviamente ho gli amici Beh, che conosci da una cui, vita. non so, posso parlare di tutto, ma in Italia in realtà ho non, pochi amici. Davvero? Sì. あの方が拉致したのいいよいや友達いないよえそんなことないあんまりないえ本当にうん少ないイタリア人の友達が日本の方が友達いるかもio più ah, amici in Giappone no どっちでもいっぱいいるけどどっちかといえば penso che ho più amici in Giappone oh. mm. i miei amici di infanzia ce li ho anche tanti in Italia nuovi amici qualcuno ho conosciuto per esempio Mangaka con cui hai fatto mm. anche il Giappone Tour siamo diventati amici però in Giappone ho più amici proprio da, da tanto tempo cioè 10 anni anni magari ci conosciamo. No, magari eh. mh, mm, le mie amiche più vicine italiane sono perché magari anche loro sanno parlare giapponese ah, sì? oppure anche loro Qui hanno vissuto in, in, eh, in, in Giappone. Okay. Allora abbiamo stesso, come si dice, esperienza vivere all'estero e lei ha vissuto in Giappone, mm. io in Italia, quindi possiamo capire eh, le nostre condizioni. Eh, eh perché sì, sì. divergente. Oh, fatto cioè. l'amicizia, sì. però con una italiana, proprio italiana che vive qua, sì, diventiamo amiche, però non così strette. In... Mm. Eh, eh, beh, ci vuole tempo alla fine. Ma ho già passato dieci anni. <laughs> <laughs> Vabbè ragazzi, se volete diventare amiche di Erico, andate a visitare il suo canale Ericot... no. Ericottero. Ericottero si chiama, Ericottero. Ericottero. Ericottero des. Ecco, bene. Vabbè, se il video vi è piaciuto mi raccomando lasciate un mi piace e noi ci vediamo al prossimo video. Matane! Matane, ciao! Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.